السلام عليكم هذه بورش بوكستر جديده 718 اللي غنتيستيو اليوم هاد لي بورش بوكستر بداو في 96 donc ال premier modèle ديالها هاد السميه ديال بوكستر منين بدات بدات اسيدي من رودستر والموتور ديالهم بوكسير هما لقيوها عطات بوكستر هاد الموديل ديالنا فيه 4 سيلندر 4 cylindres 4 cylindres d'aéroport fait 300 chevaux 4 cylindres turbo غنسدو الكابريولي ديالها نديرو كيتسد بالسوايط ما كيتعطلش كنصور اخويا بخير <laughs> ثانية ثانية راه كدوز 11 <laughs> صوير لا كونسوماسيون ديالها مزيانه دونك دابا ديجا بهاد لي زاكسيليراسيون اللي درنا راه طلعت ل 13 وما هي اون فيل اونفيرون 10 11 ونهضر لكم على لي سونساسيون فيها la direction précise كتحس بها لاصقه في الارض donc le son ديال الموتور ما كتحسش به كاتينا زعما الصوت خدموه مزيان بورش أه سبويلر هي ملي كتوصل 126 kilomètres heure تيخرج donc هذا باش كي باش الطوموبيل كتشد الارض واحد الحاجه اللي اكتشفناها في هاد la Porsche انها كتوصل 140 kilomètres heure كيشعلوا les feux automatiques واخا يكون نهار de la a 4 cylindres. Bon, allez, j'ai dit, c'est les 4 cylindres, les explosions, Avantage L'avantage de a 11 cm de mais là ça passe, la les dodans, les garages, donc il euh, n'y a pas de problème, les routiers les les